good morning, it's... Eh, anzi direi più buon pomeriggio perché qui è mezzogiorno 10, uh, eh, mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch, it's February 4, 2022 and if he can believe it. It's a Friday once again.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 Friday once again, and as every Friday, and as every Friday, I shaved my bird with this Fantastic Blue, Black and Grey Razor, Electric Razor, only 10 or 8 euros, very cheap, very great. E as every Friday, in realtà tra, sì, sabato notte diciamo, in realtà vedrò I watch my, um, ehm, la mia trasmissione prefer- programma sul preferito sul cinema condotto da Gigi Marzullo che si chiama diciamo cinematografo lo sto ripetendo da qualche settimana se riesco inserisco alcune spezzoni di alcune sue frasi cult che pronuncia durante il programma perché poi in realtà lui conduce anche altri programmi sul teatro e sulla intervista a vari ospiti che si chiama Sottovoce e Applausi, Teatro e Arte l'altro programma e però non vedo vedo quasi sempre solo quello sul cinema e anche lì dice varie frasi cult eh, ad ogni modo quanto riguarda il video sui pensieri, credo che lo faccio sempre separato da questo. Anyway, as you just see from uh, the, the window, anzi, ma io di no, perché faccio vedere sempre un frammento dall'altra finestra, anche qui non si vede bene sì, uh, we had that beautiful sun but uh, not those beautiful blue skies and golden sunshine perché come ha visto, come avete visto tutti uh, comunque c'è un sole tra le nuvole quindi è nuvoloso prettamente it's mostly cloudy e quindi poi tra l'altro è scesa anche di un grado meno la temperatura stamattina hanno fatto il radiografo erano 14 Celsius adesso 13 Celsius and 55 Fahrenheit quindi leggermente più freddo. però pure che è nuvoloso spero comunque si mantenga questo diciamo sole leggero ah, che comunque è sempre meglio rispetto alla pioggia alla sembrina piovere <laughs> diciamo quindi dico la frase qua, caldo ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro fatta solo che su Lizzie appunto spero si mantenga così said this so from this <laughs> other mythical window with one, God. Lisa Pink, eh, questi fiori rosa leggeri, diciamo chiari, ma comunque From the Mythical Window with the Color of the Curtain meets Green Roller Shooter ovviamente non dico le cose con enfasi in questi casi perché sapete dico solo quanto veramente ci sono those beautiful skies in Bullen's and finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 ever, Great day in old people eventualmente video sui pensieri, ma sempre separato da questo. Un saluto a un nuovo iscritto che non so chi possa essere, ma comunque l'ho notato, ti ringrazio in ogni caso, ma comunque niente di speciale questo canale. Ti invito comunque a vedere i canali tastiera perché c'è cioè, il canale tastiera principale soprattutto perché quello è il mio canale principale ancora. Al momento questo ha comunque un ruolo secondario ancora per me dati i numeri, ma insomma lo reputo comunque importante. Uh, so again immigrate the in, all these people, uh, to this new entry, and everyone too.